大家晚上好啊！如果说你听过奔驰公司 AMG 汽车的这个广告语 “One man, one engine”，就是一个人一个发动机啊。如果说你听过这个广告词的话，记得在这个视频的下方点赞、留言、加关注啊！因为今天要讲的这把枪，就是这把 Night Hawks Custom 的 TRS Comp。 这把枪的广告语呢，其实跟这个奔驰的 AMG 的这个发动机的广告是一样的，是 One Man One Gun，就是一一个人一个一个枪匠一把枪，所以说这个枪从头到尾是一个人打造的，非常非常厉害啊。然后呢，介绍这把枪之前，我先这个说一说这个公司啊，公司成立在两千年初啊，然后当时只有四个人，然后他们呢是非常非常执着于说要把这个一九一这个系列枪的平台做到极致，有点类似于像这个 AMG 公司，哎，有没有这感觉，对吧？ 啊，然后呢，慢慢慢慢做做起来呢，就他们这一九一的生产线这个平台已经越来越多了，所以说他们呢也开始逐步去做这个二零一一平台的这这些手枪。然后现在呢，这个二零一一的这个手枪，呃，对吧，已经摆在大家面前了。我后面会给大家娓娓道来。现在呢，枪匠呢也从这个当时四个人变成了现在八十多个人，所以说公司呢也在稳步增长，跟当年的这个 AMG 也很像，对吧？然后。 这是切这个公司的背景，我给大家讲完了。然后呢，正因为这个是一人做一把枪，所以说它这个售后啊，它也是非常给力的。就说这有这个终身的这个质保，所以有什么问题啊，它都是有终身质保的啊。为什么呢？就我后面呢会先卖个关子啊，让大家把视频看完，我后面给大家讲为什么一定是有终身质保的。 <laughs> 好，这个跟往常一样，咱这个枪呢还是从头往后讲。这个枪外表看上去啊。 哎，是不是非常非常的这个朋克啊？就是赛博朋克风，有没有？很漂亮，非常非常漂亮一把枪，非常光滑。然后呢，为什么前面有这块东西呢？这个不用多说啊，这个其实就是跟这个 Scalo X 一样啊，一个 Comp，一个 Compensator，对吧？能看得到。然后给大家展开看啊，没有弹匣的。然后呢，这个 Chamber 也是 Empty Safe，对吧？Safe and Clear。 然后能看到前面有这个，就是带 dust cover 这个 compensator，所以说它很重。同时呢，还有往上的这个 port，而且本身呢这个枪啊就是九毫米，所以说打起来没有任何后坐力，就是就跟自水枪一样，就没有任何后坐力的后跳的这一把手枪，非常非常的舒服啊。所以说作为比赛用用枪来讲的话是非常可以。然后呢也能看到这个地方这个枪管，对吧？Bull barrel。 对吧？非常非常粗，非常非常大，对吧？所以说，这对于这个精度的这个把控呢，也是可以做的非常非常好。呃，所以说这个枪精度，就是如果是单说枪管和这个枪身来讲，打不准的话，绝对是射手的问题，对吧？然后说完这些东西呢，我们要讲回到它的这个前准星。前准星，因为这把枪其实价格不菲，那贵在哪儿呢？有一点我觉得不得不说啊，就是它前准星。前准星大家看到啊。 上面十四 K 金啊，这没开玩笑，这是金子。哎，对焦对焦，这是一个十四 K 金的前准型。就是一般对吧？咱说稍微高端点手枪，用个什么吹 o n 啊，用个 Amer Amerglow 的这个什么夜光瞄啊什么，对吧？就觉得，哎，这个是个范儿。但是你要想说更范儿的话，怎么弄呢？哎，咱哥咱用金的前准型， 后准星也不用多说了，它其实就是这种呃 blackouts 这种，对吧？很简单，什么也没有。所以说，在这个呃日光条件下，或者说这个灯线灯光非常充足的这种条件下，比赛条件下嘛，对吧？所以说，别人都是看着这个什么各种各样的点儿白点儿什么绿点儿红点儿，对吧？咱看的是金点儿，对吧？每一发都是 many shots，哎，这个逼格立刻就不一样了，拿捏了。 <laughs> 然后再往下说。啊， 它这个前面这个 slide 这个部分啊，它非常非常光滑，呃，优点非常非常的漂亮，哎，如丝滑，如丝丝滑般，这个中文都不会说，反正特别丝滑，对吧？但是这个不得不说有一一个槽点啊，就是说我平时喜欢，我是上台我喜欢用这个夹着前面这样上，这个呢，如果说你夏天出汗或者怎么样，其实会有点难度啊。 不过好在这个这个枪呢是二零一一的这个平台嘛，所以说这个弹簧的力度呢不是特别大，所以说你前面呢将将也能用，不是完全用不了。后边对吧？这么大呢，随便拉，对不对？就是这个有点吹毛求疵了，对吧？但是就是好看是真好看，但是如果说呃让我改进的话，呃，我估计我是设计师的话，我也不会动这，因为这个枪讲究的是逼格，对吧？逼格非常高，拉满啊。然后讲到后面。 哎，看到吧，这个后面这个地方它也是有它的 logo，然后也有这个 serration，就是它这个防滑槽啊。防滑槽是它这个经典的一个洞一个洞一个洞的小点点，好多小点点放在一起，所以说这个后面拉起来是完全没有任何问题的。然后下面呢，它有这个皮轨的设置啊，所以说你想加装什么战术手电啊什么之类的，对吧？这是完全没有任何问题的，包括你有的这个枪套可以通过这卡枪灯，对吧？你就是可以买一个枪套，然后呢装同一个枪灯。 对吧？你都通用嘛，对吧？这里我就不不多说了。然后呢，后面在这里啊，大家看到这个地方它是没有保险的，它这个保险它不是 MB 的，它只有一侧，那么只有这一侧有这个保险，对吧？所以说这个枪就是对于左撇子射手啊，其实不是特别友好。当然百分之大多数的人虽然说都是右撇子，但是我觉得这个如果说它能做一个 MB 的这个 safety 啊，我觉得哎，未尝不可，对不对？ 我觉得这是一个小小的遗憾，嗯。好，接着往接着往下讲啊，它这个握把部分，呃，如果说你之前看过这个 s c a l a l o X c 的这个测试视频的话，它这个握把其实跟这个 s c a l a l o 这个握把做的非常像。为什么说非常像呢？它这个都是握把都是聚合物的，但是它是跟这个 trigger u a 盖儿，它其实一体的聚合物，它中间没有任何分层。来看一下，对吧？ 所以这个好处呢，这当然之前也说过了嘛，就是它这能更好的去帮助你去减缓后坐力的这个这个 shock，就是那一下那一瞬间的那个那个震动，所以不是说整个后坐力的整个这个力，而是那一一开始那一个那那一瞬间那个震动啊，会会过滤掉。呃，对于我来说，的确是哎挺舒服的，打跟打这个呃 X1 差不多，基本上没有什么太大的区别。呃，区别上来讲呢，啊，咱就开始讲了。 就是它这个握把这个部分，这个我的那握把呢是相对来说比较就是猛一点 aggressive 一点，这个呢就是经典的这个 Night Hawks 的这个夜鹰的这个。 握把它是一个洞的一个洞的，然后凹进去的，所以说如果说你手比较嫩，对吧？做这个 office 工作的，对吧？天天在家就是或者工作啊，打打电脑啊什么之类的，那可能这个手枪比较适合你，或者是在镜头前的你是个是个女同志，对吧？那可能这个枪就没有那么磨手，不像我那个 Scudo 就是，呃相对来说比较磨手。但是如果说你出出手汗，对吧？或者你手上粘了别的什么。 粘粘了别的这个液体的话，对吧？呃，照样你可以握得很很稳，对吧？但是这个可能，如果说你手里有特特别多别的液体的话，它可能或者出手汗，它就有点会会打滑的感觉。这个是它的唯一的区别。当然了，这个 X E 的这个握把用久了，它容易会也会磨平啊，就跟砂纸一样那种感觉，对吧？蹭多了它也会磨平，对吧？这个就不存在这个问题了。然后呢，后面还得说它的这个呃 Magwell，Magwell 大家可以看到啊，它是完全够用的，很大。 但是说有夸张的那么大吗？它也不夸张啊，对吧？并不夸张，有点儿有点儿类似于第五代格洛克的这个 Magwell 的感觉，不夸张，真的是有点像第五代格洛克的这种 Magwell 的感觉。如果说你想弄更大的 Magwell 怎么办？没关没关系啊，这个 TTI 对吧？这个 Terrantactical 他们也有，你可以装一个更大的这个 Magwell，完全没有任何问题。然后后面呢，就是它的这个 Magrelease。 就是它的弹匣解脱钮啊，呃，中规中矩啊，没什么没什么亮点，也没什么槽点。然后，呃，一样的，就是我这是中号偏小的手啊，所以说如果说我想我能摸得到，对吧？给大家换个角度，能摸得到，但是根本压不下去。如果说我想说保保证我的这个射击的这个 grip 的时候，我想推弹的话，我一定要 break 我的 grip，对吧？就是要转换一下手型，然后推弹。 然后再再握回来，所以说这个需要需要一个练习，或者需要一个一个习惯的过程。当然打多了，其实这东西多多个零点二秒，对吧？其没没太大差别。呃，但是呢，这个 mag release 啊，就是或者说这个 slide release，就是这个地方一定是要用左手，因为右手你是打死你也过不到，除非你你这样就很，这那真的是挺挺挺那什么了。所以一般都是换，哎，一瞬间这个拇指往下一压，对吧？就可以了。 都是吹毛求疵的这些小东西，当然重点的重点是什么？它的这个扳机手感，来给大家看一下。扳机啊，它这个也算是，这是它的 take up，对吧？来给大家放大一点看，take up，然后稍微再往下一压，哎，它激发了。然后它的 reset 呢，还蛮长的，再往下一压。 对吧？回去的时候，它这个弹簧的力还是蛮大的，所以说能帮助你很快的去做扳机 reset。然后，但是扳机下压的时候啊，感觉这个扳机的力呢，大概是三点五磅的扳机左右，差不多这个手感。然后说到这个扳机的手感，它的这个触摸的这个这个手感，其实也非常非常的舒服。呃，给大家来个特写啊，可以看到吧？ 它是平的，无论是上下还是左右，它都是个平的，它就是一个立方体啊。然后同时呢，上面呢又有这种防滑的这个槽纹啊，所以说这个防滑可以做的手感非常好，非常舒服，摸起来哎很舒服的。然后同时呢，它这个无论是你摸上面、下面、左边、右边，你只要摸到了，往后只要是往后拨这个扳机，对吧？就是你可能你可能你可以这样打都没问题。虽然说这种很难看，而且跟正常手枪这种打不准的。 你你这种枪，只要是你够稳，只要是垂直往后压，这个枪都可以打得非常稳。所以这是我为什么喜欢这种板直板直的扳机的这个很重要的一个原因，就是因为你手稍微这个呃容错度非常高吧，你手稍微歪一点、斜一点，其实你都可以打得非常准。当然，这个还是要养成好的习惯。你当你习惯非常非常好的时候，你你打在这上面，那当然就非常非常爽。如果说你稍微习惯不好， 对吧？你可能会稍微歪歪一歪，但歪一歪你很容易就能找出来，最起码偏差不会特别大。如果说你像用这种普通原厂格洛克扳机，对吧？你啪啪来回打，那可能这个偏差值就会非常大。但这个就是容错度会非常非常高。好，这个呢，就是我给大家讲的这个这个枪的这个这个介绍啊。当然会说了，哎，这这个枪，那你说前面这个设计枪管，然后包括握把，那都那么像这个 Scardo 这个 XC。 那跟 X 跟 X 一有什么共通之处吗？那除了刚刚说那件，只有有还真有一个共通之处啊，就是它一个弹匣，这个是空的弹匣，没有任何子弹。然后大家可以看到啊，它这个这个 logo，看到没？哎，二零一，看到没？九毫米的，然后是十七发，对吧？这个就是通用的弹匣，对吧？ 是我说的，如果用这个右手的话，解脱还是有点力气啊。然后哎，对吧？非常非常爽，非常清脆的一把枪，而且你这个每一发都是 m o n e y s h o t 前准性金的。 <laughs> 好，那这把这个呢，就是我对这把枪的这个简单的介绍啊。呃，说回到刚刚的这个之前卖的关子，为什么这个枪要提供终身质保？ 啊，不得不说啊，这个这个真的是有一说一，你看看看它的这个做工，严丝合缝啊，真的是严丝合缝，一点儿缝隙都没有。所以说他们这个用料呢是非常考究的，就是每一个这个 Gunsmith 就是枪匠，他这个进的这个件儿，虽然说这大差不差，但是根据每一把枪，它都会做一个更精细的一个打磨。 啊，也许这也是这个枪贵的另外一个原因嘛，纯手工打造嘛，对吧？所以说它这个，呃，tolerance 啊，非常非常的严丝合缝，这个没得说。呃，据说啊，如果说你两两把同样型号的枪，但你把这个 slide 换了。 你可能都没有这么顺，当然这个是传闻，不知道是真是假。如果说哪个土豪这个观众啊，如果有这个条件的话，买两把一模一样的，然后换一下，告诉我和告诉其他这个观众，是不是真的像他们所说的这个每个枪放上去还是真的不一样？所以说说回来啊，这既既然它这么严丝合缝，那所以说有任何故障的话，其实一般的枪匠或者是你找第三方去维修，其实难度会非常高。这是为什么他就是说，哎，我终身质保，对吧？你有问题，你拿回来我给你修。 呃，是就是，包括像你，即使你不是原枪主，你是买的二手枪、三手枪、四手枪，对吧？这个你拿回去修，他都是他都承认，只要是他们家的产品，我觉得这个，啊，售后非常非常的点赞。那好，那今天就给大家讲了这把非常非常帅气的夜鹰啊，二零一一啊 T R S Comp 这把手枪。 非常非常的精彩啊，非常非常的帅！你看，真的是太漂亮了。好，如果说你想看类似于这样的这个手枪的这种视频啊，记得在视频的下方点赞、留言、加关注。那我们下期视频见，拜拜。这个这把枪啊带 compensator，所以打起来呢会非常非常的准。我给大家展示一下，这上面放了一个全新的靶纸啊。 然后给大家看一眼，然后呢，距离应该是五院的吧，差不多五院的。我给大家看一下五院的这个射击的这个精准度啊。好，非常非常的快啊！然后你看这靶子也非常非常牛逼。哒哒哒哒，哈哈哈一发没中，当然我是故意的。打中了就说自己牛逼，打不中就说自己是故意的。 然后呢，这个好正儿八经好，给大家打打这个展示，它这个后坐力小了，当然肯定是要用这个单手啊，看啊，左手掐着腰，对吧？啊，站着，就慢慢这么蹲。 弹眼连弹眼，弹眼连弹眼，可以打得非常的准。然后给大家看一下，后面还有几发，后面就一发，一发都没有。啊。然后我给大家上五发，然后给大家看一下五发如果真正宿射是个什么样子。 发，好上上保险，多了一发在这里，吧？所以说，可以打得非常快，可以打得非常准。然后后面呢？如果想大家想知道，就是像这种枪啊，这种。 比赛用枪适不适合家防？呃，我当然我会单单独给大家出一期视频，就是很多人笑问我，哎，这赛赛枪这么好用，哎，打的贼拉快，那作为家防到底好不好用呢？哎，我下期视频先给大家挖个坑啊，下期视频给大家好好唠一唠，什么样的枪适合 Duty，什么样的枪适合这个家防，什么样适合打比赛。好，我今天的视频就到这里，我们下期视频见，拜拜。开始。片尾的这个彩蛋啊，老样子有彩蛋。 里边呢，十七八弹匣装了十八，然后呢，咱挑战一下，我呢，对吧，用右右腿单腿站着啊，左腿是腾空的，对吧？然后呢，咱还用左手打，看这个，这是大概也就五米吧，五米，我看看这个左手打能能上几发，啊？挑战一下，正义。好，上上保险，解除保险，哎，手别到后边，金鸡独立，然后。 瞄准。完了，来看一下他这个成绩啊。 一二三四五六七八九十十八十八全部上靶，所以这把枪可以打得非常准，即使你对吧腿不好用，手也不好用，就一一只手，哎，一样可以打得非常准。好，我们今天彩蛋就到这里，下期视频见。